Dio, devo ammettere che hai fatto proprio un bel lavoro. Quindi eviterai la sigla giappo minchia? Assolutamente no! Uffa! <laughs> Oh. Certo che il tuo amico è veramente euforico. Sì. Comunque sgancia. Ok, a ah. bello, scarica! Dammi un secondo. Ah! Spegni quella maledetta musica e vieni a scaricare. Arrivo. Ragazzi, di chi è questo pacco? È mio, è mio. E questo piccolo invece? È il mio televisore. Va bene. Dov'è il mio stereo? Oh, ragazzi, no, Ti sei fatto male? No, ma lo stereo si è sfasciato. E questo di chi è? Quella è la mia vasca. E questo? Quelli sono i miei CD. Ok. Dov'è la mia credenza? Sta a posto! Io ah, sì, ma la credenza è sfrantuvata! Eh, ma che cavolo! Questo battipanni di chi è? Mio. E l'armadio? Quello lì è mio. Ok. Vai attenzione al forno, capra! Stai bene? Neanche una spranga per rinto sto che aiuta! Grazie San Gennaro, grazie San Gennaro, eh. mannaggia San Gennaro, uh ah. -huh. grazie San Gennaro! Ciao! Ciao! Ok, adesso organizziamoci. Ragazzi? Sì. Dovremmo organizzarci la suddivisione dei ruoli. Allora, abbiamo bisogno di un addetto alla casa, un addetto a cucina e piantagioni e un addetto alla caccia. Io voglio provvedere a cucina e piantagioni. Io avevo intenzione di non far nulla. Eh no, ma che cavolo! Anche io avevo intenzione di non far nulla. Siamo d'accordo allora? Ragazzi, ma state scherzando, non potete! Sì, siamo d'accordo. Ehi, ma come no? Ok, allora io non farò niente, e Chu non farà niente, e Crep provvederà a casa, piantagioni, cucina e caccia. Ma così non è giusto! Dio, di qualcosa! Che stai facendo? Lo sto guardando brutto. Bene, la riunione è conclusa. È stato un piacere. Concordo. Sarà una collaborazione civile ed equa. Certo, collega. Civile ed equa, eh? Ah. Thank you.